今から予防接種に行ってきます行ってきます顔が怒っとる <laughs> 怒っとるねさっきは寝てたんですよそう寝とってね起きたけんちょっと怒っとあら笑ったかわいいはい行こっかたっくん頑張ろうかね頑張れるかないけますかダメかな ほーっとしたね チュッチュチュッチュチュッチュチュッチュあい美味しくないんかな美味しくないな頑張れ頑張れえ飲んで飲んででも、うん、でもいけるいける飲みよる飲みよる頑張れ飲め飲めはい頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ苦そうな顔して頑張れ頑張れ頑張れ頑張れゲゲゴーゴーゴーゴー もおとなしいおとなしい、でも注射がちょっと怖いかな、うん、じゃあこれで終わりだってはいはいミルクミルクミルクではない頑張れはいやばいやばいやばい緊張してきた <laughs> ああ頑張れ頑張れ頑張れ 頑張れ、頑張れ、頑張れ、頑張れ。大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫。頑張れ、頑張れ。頑張れ、頑張れ、頑張れ。はい、あと一個、あと一個。はい、はい、元気、元気。はい、いける、いける。はい、痛くない、痛くない、痛くない。痛くない、多分、いける、いける。 愛い。お疲れ様。お疲れ様。痛かったようです。はいはい、泣かないで。頑張ったね。お疲れお疲れ。 はい頑張りました頑張ったね頑張った <laughs> まだ怒っとるはいはいはいお腹が減ったねはいはい頑張った頑張ったはいお疲れはい頑張った頑張った、はい、えらいえらいえらいえらい